Hello，大家好，欢迎收看阿元讲鸟话。那所以啦，我知道我已经很久没有讲鸟话了。这几个月里，我也一直看到你们的留言，讲希望我在拍阿元讲鸟话。所以，经过我深思熟虑后，我决定了，我以后会继续当鸟人讲。 好了，进正题。我相信每个男生都希望自己是一个很有女人缘，能够讨很多女生欢心的人。是的，这个世界上不是所有女生都是看钱和看脸的。有些男生虽然很帅很有钱，但也不见得会有很多女生真心的喜欢。而有些男生虽然长相普通，家境也普通，但身边却时常有一群女生喜欢围绕着他，接近他。 没错，有钱不一定是王道，帅哥也可能是娘炮。男生吸引女生的地方，除了样貌和背景之外，内涵、性格和修养也是非常重要的。经过我做了一些功课后，我终于整理出了七大女生最讨厌的男生。接下来，我们就一个一个来分析。第一，行为粗鲁，不讲得闷。我曾经听我身边的女性朋友聚在一起抱怨过，我从他们的谈话中得到了一些分析。 原来粗鲁和不讲德文的男生，在他们的嘴里讲出来可以是那么的一文不值，就像这样。哇，我跟你们讲，上次有我出街那个杰克啊，Oh my God，他是因为超粗鲁的，他讲话超大声，他的屁啊想放就放，好像完全不需要顾虑的，跟他出的特别丢脸啊。我嘛是，那时要追我那个多尼啊，一点都不讲德文哦，那时他一起出去吃饭，吃完饭都还要我自己出钱，哇，算什么男人哦，不讲德文呃，就。 开始讲喽。第二，肮脏邋遢，不顾卫生。这个听起来好像比刚刚那个更惨的感觉。比如说挖鼻屎、指甲留啊超长、头皮屑一大堆，或随地吐痰等等。清洁是一个人最基本要有的礼貌，尊重自己的同时，也在尊重别人。你可以没有颜值，你可以没有气质，但是整洁度一定一定要保持。 没错，没有一个女生会喜欢肮脏邋遢的男生，因为看起来的整体感觉真的是太没水准了。除非你是个高颜值帅哥。男生们记住，高颜值邋遢叫型，没颜值邋遢叫做。是啊，这个世界就这样不公平的咯。第三，过分幼稚，过分贪玩，这样的男生通常给女生的印象就是智障、脑残。太过分的话，他可能还会这样。呃。 不认识他了，不认识他。我不认识他，我不认识他。是的，女生都会比较喜欢心智成熟稳重的男生。玩可以，但是要懂得看场合，分情形。情况适合的话，你玩的再疯也没关系。第四，过分自恋，这种类型的男生我身边就有几个，他们的脸皮已经硬到了可以比任何一面墙壁还厚，总是很喜欢讲自己有多帅，然后讲别人有多丑。 please bro，有时候当对面女生往我们方向看了一眼，嚯，我跟你讲，来咬的。有时候自恋还不够，她还要踩多你一脚。哇，你看，她又在看我哦，所以真的很烦呐。就好咯，你羡慕你不用烦咯，就很烦的我。 第五，过分黏人。我相信很多女生都很讨厌这一类男生，因为我可以想象到，那确实真的很烦。走到哪里就跟到哪里，还没在一起，电话信息就一直响，一直响，一直问，一直问。Hello，你在哪里？同学聚会，我现在过来找你。啊，你跟姐妹一起逛街啊？ 我再过来找你。每个人都希望可以有自己的私人空间，女生当然也不例外。这种类型的男生通常都会让女生觉得非常的反感。别找啊，你好烦啊！第六，总爱讲骗话。是的，我相信这个世界上每一个人会喜欢被骗的感觉，男生女生都一样。讲话喜欢无中生有的男生，只会让女生觉得很没安全感，因为不知道你哪一句是真，哪一句是假。 所以女生们，如果你发现一个男生很时常讲骗话来欺骗你的话，那你就，呃，自己看着办吧。第七，自私没责任感这一类的男生，有好东西永远都不会分享，只会想到自己，对自己永远是最大方，对别人又小气到没朋友，做什么事情都总是懒懒散散，一副不关我事的样子，在遇到问题后又推卸责任，拔腿就跑。我不知道哦，你们自己先得，不管我事不要问我，你们自己先得。 这样的话，无论是对朋友还是女朋友，都是非常令人反感的。男生们切记，认真有责任感的男生才是最帅、最让女生依赖的。 以上综合了七大女生最讨厌的男生，如果你是男生，那就看看你自己中了几枪吧。我知道，我知道你们可能会想，哇阿元你这样假厉害，然到自己好像一枪都没中到，很完美样哦。对，实不相瞒，这七项里面我也中了其中一项，而我也正在很努力的改掉我的这一项。至于是哪一项，我不会告诉你们啦，因为，秘密了嘛。所以男生们，如果你想要更让女生喜欢你的话，那你就必须先从自己的内涵。 性格和修养开始。女生们，如果你发现你的男友中了很多枪，那也没关系，让他看看这个影片。只要他愿意改变的话，其实那也不是什么大问题。正所谓，人没有十全十美，但可以尽善尽美。你们也可以把这影片分享给你们身边有中枪的朋友们看看，让我们一起来努力做好自己。 我是阿元，希望这一集阿元鸟话能够帮助到你，也希望你们会喜欢我的影片。你们可以去 follow 我傻子的 Instagram 和我们的 Facebook，以关注我们的生活动态。也记得要 subscribe 我们的 YouTube 频道，我们每个星期都会上传新的影片。打开小铃铛后，你就会收到新影片的通知啦。好了，原子弹们，今天阿元鸟话就讲到这里，拜拜，我们下集见。 没有皮蛋，你没有了，你不要侮辱我，跟你讲，